Nomás enumérense putos para no repetirlos. Mírala. Otro, güey. Otro. Toma, güey. El último, el último. No le avienta el control nomás porque soy buena onda, güey. <laughs> en mis times bien viejo El alca. No, pero pues no mames, si sí pasé por esa, por esa parte hace un vergo de tiempo, no voy a decir que no. Pero ni pedo. ¿Cómo dice para poner tu nombre con números. Mira canal, aquí en los teclados hay una madre. Se llama número negro. Nomás los escribes al lado de tu nombre. <laughs> ¡Qué gracia! dice mi estimado 6 con todo gusto. Mi estimado 6GB, con todo gusto.